Hola, jo sóc la Museless. Eh, avui he sortit el meu disc en físic i us convido a tots els que el compreu les dues següents setmanes a la web de Loot Records a vindre aquí al meu taller perquè faré un concert per a vosaltres. I a més a més us enviaré el disc firmat. Vinga, gust.